We gaan wat, eh, wat, wat nieuwere dingen spelen. Eh, change the standard. En hij gaat eh, een beetje als volgt. Staat hij eraan, jongen? Als je de tekst kent, doe mee. Alsjeblieft. En als je hem niet kent, gewoon meedoen. Gewoon meedoen. Gewoon Kom, die dan. the foot and the above the rest But let not things stand up It's front of food